မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုပိုင် brush တခုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ brush ကိုတုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ပန် tablet လေးရှိတာမှပဲအဆင်ပြေမှာပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုမှပန် tablet မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ brush ရဲ့ performance ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝအသုံးချလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့ mouse ပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးဒီ normal brush လေးတခုလောက်ကြည့်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို photoshop ထဲထည့်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒီ တိန်လေးကိုကျွန်တော်က brush အနေနဲ့တိန်ထားခြင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ channel တွေကနေပြီးတော့ဒီ RGB channel ဆိုတဲ့အဲဒီပုံစံအတိုင်းလေးကိုကျွန်တော် brush တစ်ခုအနေနဲ့တိန်ထားခြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ RGB channel ဆိုတဲ့ selection တစ်ခုကိုကျွန်တော်လိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ control 2ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ control order 2နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီ RGB channel ရဲ့ selection ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ control order 2ဒါဆိုကျွန်တော် selection တစ်ခုရလာပြီဒီနေထားမှာကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်အမဲရောင်လေးဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အမဲရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်โอเค order bus page ဒါဆို control D ကျွန်တော် selection ဖြောက်လိုက်တော့မယ်အောက်က background ကြီးမလိုအပ်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် background အလှော်ရွေးလိုက်တယ်ပြီးရင် new layer ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် background အလှော်ရွေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တဲ့ new layer background အလှော်ရဲ့အပေါ်ကိုတန်းရောက်သွားမှာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူရောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ် order bus bit okay brush ရဲ့သဘောတရားအရကျွန်တော်တို့ဒီအမဲရောင် area တွေက ကျွန်တော်တို့ brush ဆိုရင်ပေါ်မဲ့ area ပေါ့နော်ဒီအဖြူရောင် area ကြတော့အာမပေါ်မဲ့ area ပေါ့နော် transparent ဖြစ်မဲ့ area ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer mask နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brush ကပြောင်းပြန်အနေထားမှာရှိနေတာပေါ့နော်သူကအမဲရောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ brush ဆွဲတဲ့အခါမှာပေါ်မဲ့ area ဒီအဖြူရောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brush ဆွဲတဲ့အခါမှာမပေါ်တဲ့ area ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီတိမ်ဆိုင်လေးတွေပဲလိုချင်တယ်ဒီအောက်က ground လေးတွေမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ free ဖြစ်ထားတဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်က gradient 2လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူရောင်လေးကိုရွေးမယ် basic ဒီမှာအဖြူရောင်လေးရွေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ color picker မှာကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးရွေးပြီးတော့မှဒီ gradient မှာဒီ transparent ဖြစ်တဲ့ gradient ကိုရွေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့မှန်ပါဗောနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် gradient အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် sorry ကျွန်တော်ဒီ linear လေးကိုယူလာရမယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ brush နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဖြူသွားတဲ့အတွက်ဒီအောက်ပိုင်းဒီတက်ရောက်မှုမရှိတော့ဘူးဒီနေရာဒီခဲရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် effort အနည်းငယ်တော့တက်ရောက်မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအလွှာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တော့မယ် control e ပြီးရင် control a level ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဒီ gray ဖြစ်နေတာလေးကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး gray ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brush ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးက အယောင်နည်းနည်းဝင်ပါပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားလိုက်မယ်โอเคဒါလောက်လောက်အနေထားလေးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော် brush အဖြစ်သတ်မှတ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါဒီအနေထားတစ်ခုလုံးသူက brush သတ်မှတ်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ rectangular marquee tool လေးယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီဒီလောက်လောက်အနေထားလေးပဲကျွန်တော်လိုချင်တာနော်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလောက်ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် edit တွေကနေပြီးတော့ define brush preset ပေါ့နော်အကောင်လေးကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ brush setting လေးပေါ်လာပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးခုနအမဲရောင်နော်ဒီအမဲရောင်ကကျွန်တော် brush ဆွဲတဲ့အခါမှာ effect တက်ရောက်မဲ့နေရာဒီ gray နေရာတွေက effect အနည်းငယ်ပဲတက်ရောက်မယ်အဖြူဆိုလို့ရှိရင် effect လုံးဝမတက်ရောက်တော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော် cloud 1လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် okay ဒါဒီတိမ်ဆိုင်နေပေါ့ brush တစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ် no โอเคကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ဆန်ကြည့်မယ်ဒီပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆန်ကြည့်မယ်โอเคဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ခုနလောက်လာတဲ့ brush လေးနဲ့ဆန်းကြည့်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် color မှာကျွန်တော်အဖြူရောင်ကိုရွေးလိုက်မယ်โอเคပြီးရင် opacity 100 flow 100ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီ brush ကိုအပြည့်အဝသုံးမှမဟုတ်လို့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ opacity 100 flow 100ပြီးရင်ကျွန်တော် brush ကိုအကြည့်အသေးလောက်လို့ရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားပေါ့เนาะဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် clip တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနတိမ်လေးတွေကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကွာဒီအောက်ပိုင်းကဒီတိမ်ဆိုင်လေးတွေမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ eraser tool လေးနဲ့အမြန်ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုအပေါ်ကတိမ်ဆိုင်လေးပဲပါသွားမှာပေါ့နော် okay ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲဒီအောက်ကတိမ်ဆိုင်လေးတွေလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ move tool ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခုနတိမ်ဆိုင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရမှာပေါ့နော် okay ဒါကဒီတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံနဲ့ပြန်စမ်းပြအောင်မယ်ဒါကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်နော် okay ဒီပုံနဲ့ကျွန်တော် brush တစ်ခုဆန်းကြည့်မှာပေါ့နော် okay ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ channel တွေသွားမယ် channel ထဲမှာဆိုရင် control order 2ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီပုံကိုကျွန်တော် layer စီပြန်လာမယ်ပြီးတော့မှ control order 2သူ့ကျွန်တော် new layer ခေါ်မယ်ကျွန်တော်ကဒီအခုဒီအဖြူရောင် area တွေကို highlight ဖြစ်တဲ့ area တွေကျွန်တော်က brush အနေနဲ့တိန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမဲရောင်လေးပေးတာဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ color မှာကျွန်တော်အမဲရောင်လေးကိုယူလိုက်မယ် okay ပြီးတော့မှ order bus page ပြီးရင် control D ကျွန်တော် selection ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် background အလွှာကိုကျွန်တော်ယူမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်ပေးလိုက်တော့မယ်နော် okay ဒီ background အလှကိုကျွန်တော်အဖြူအောင်ပေးလိုက်တော့မယ် order best page ပြီးတော့မှဒီအလှနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် control e ဆိုတော့ကျွန်တော် layer ပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုတက်လှလည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ကဲပြီးတော့မှကျွန်တော် control a level ကိုခေါ်မယ် ကျွန်တော် brush ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ gray point တွေက effect အနည်းငယ်ပါသွားမှာပေါ့နော်ဒီ brush ဆွဲတဲ့အခါ brush ရဲ့အရောင်အနည်းငယ်ပါသွားမှာပေါ့နော်အဖြူရောင်ဖြစ်တော့မှသူကလုံးဝမပါမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအဲအဖြူရောင်လေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ light လေးနည်းနည်းထည့်ထားဒါဆိုကျွန်တော် brush ဆွဲလို့ရှိရင်ဒီ area တွေနည်းနည်းလေးပဲ effect တက်ရောက်တော့မှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအမဲရောက်နေဆိုလို့ရှိရင် effort အပြည့်ဝင်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ effort ဒေါ်လာလောက် effort အပြည့်ဝင်သွားတာကိုကျွန်တော်သဘောမကျနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ blood point လေးလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ကျွန်တော် short ထားမယ်ပြီးရင် ဒီ highlight လေးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်လာလိုက်မယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ထည့်တဲ့ brush ရဲ့ point ကအဖြူအောင်ကပပလေးပဲဝင်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay ကို click လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ editor ကိုသွားမယ်ဒီမှာ define define brush preset ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါကကျွန်တော် cloud 2လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော် brush တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ် no โอเคကျွန်တော်ဒီပုံလေးနဲ့ဆန်းကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်အခု brush တုံးမယ်အတွက်ကျွန်တော်အလွှာတစ်ခုခေါ်မယ်โอเคဒီအလွှာမှာကျွန်တော် brush တုံးမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှ color ကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်ရွေးထားမယ်ပြီးရင် opacity တရား flow တရားဖြစ်ရမယ် blend mode ဒီ normal ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ brush လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုခုနတိတ်နေလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီဒီအနေထားမှာ control T ကျွန်တော်အကြီးသေးပြန်လောက်လို့ရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ adjust ပြန်လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာအဆင်မပြေနေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် eraser tool လေးနဲ့ right click ကျွန်တော်ဒီမှာ sort round ယူထားပေးရအောင်နော် eraser tool မှာ sort round ယူပြီးတော့ opacity 100 flow 100ကျွန်တော် brush size ခက်ကြီးကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ခက်လှလှန်ကနေဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုခုနတိမ်နေမရှိဘူးဒါဆိုရှင်တိမ်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပါလာမှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကို blend မှုမှာ overlay ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် solve လာအဲ့ဒီအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တုံလို့ရအောင်ပါဗောနော် overlay ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay ပြီးတော့မှ opacity ကိုလည်းကျွန်တော်အနည်းများအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပြီးလို့ရနေတယ် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီတိန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ brush အနေနဲ့တိန်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါက normal brush တိဆောက်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ် brush တစ်ခုတိဆောက်ပုံကျွန်တော်သွားမယ်ဒါကိုပိုက်လိုက်တော့မယ်နော် no okay ကျွန်တော် မနေ့ကလည်းပြောတာပွားပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဒီရှင်းပြပေးပါမယ်เนาะဒီ smoke brush တိစောက်ပုံပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီပုံမှာဒီနှစ်ပုံကိုကျွန်တော် Photoshop နဲ့ထည့်လိုက်မယ် Okay ဒါကိုကျွန်တော်က smoke brush အနေနဲ့လုပ်မယ်ဒီအနေထားဆိုရင်တော့ brush လုပ်လို့မရအောင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ brush ရဲ့သဘောတရားအရအမဲရောင် area တွေကကျွန်တော် brush တုံးတဲ့အခါမှာ referee ဖြစ်မဲ့နေရပါတော့เนาะဒီအဖြူရောင်နေရာတွေက ဒီ referee မဖြည့်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီပုံကို invest လုပ်ပေးရမယ် control i invest ဒါမှဒီနေရာတွေကကျွန်တော် brush ဆွဲတဲ့အခါမှာပေါ်မယ်ဒီနေရာလေးတွေကအဖြူဖြစ်သွားတော့သူကမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်က edit တဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ define brush preset ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ smoke ပုံလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါအောင်ကျွန်တော် smoke လို့ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုဒီမှာဒီမှာ smoke brush လေးရလာပြီအော်ပြီးဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်เนาะဒါမလို့တော့ဘူး no okay ဒီပုံမှာကျွန်တော် new လေးရာလေးခေါ်လိုက်မယ် smoke အတွက်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်အငွေ့တွေဖြည့်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအလွှာကို smoke လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင် opacity 100 flow 100ပေါ့နော် okay ဒီနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပန်ကိုသုံးမှပဲရတော့မယ်နော်ဘာလို့လဲဒီ smoke ကြတော့ကျွန်တော်ဒီအနုအရင်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပန်လဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ brush ကိုယူတဲ့ opacity 100 flow 100ဒီနေထားမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲကြည့်မယ်ဒါဒီ normal ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီ brush setting ကိုခေါ်ရမယ် brush setting ကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် brush ကိုယူတာပြီးလို့ရနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brush setting icon လေးကို click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ brush setting box လေးကြာလာမယ်အဲဒီမှာမှ spacing ရှိတယ် spacing ဆိုတာကျွန်တော်ခြားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာမှ angle ရှိတယ် angle ဆိုတာကျွန်တော်တို့လှည့်တဲ့ angle ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် angle လေးလှည့်လိုက်မယ် brush ကို okay ဒါ angle လှည့်တာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် normally ပဲပြန်ထားလိုက်မယ်ဒါက flip ဆိုတာကပုံမှန်ဆို small ကဒီအနေထားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် flip ကိုကျွန်တော်လှုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ဒီ smoke တွေဒီ flip ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ flip ကကျွန်တော်တစ်ခါတလေကြာရင်တော့တုံးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်မတုံးဘူး okay ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ smoke brush လောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါ spacing ကိုကိုလိုသလောက်လေးခြားထားပြီးဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ shape မှာကျွန်တော်တို့က site ပေါ့နော်ဒီ site အကြီးသေးပေါ့နော် brush ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု site အကြီးသေးမတူညီစေချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ site adjuster မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုအကုန်လုံးမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် smoke ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဝက်လောက်ထားထားတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ် okay 50လောက် okay ဒါဆိုရင် control a delete ကျွန်တော်ဒီမျိုး brush setting ကိုချနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးအစမ်းလေးဆွဲပြီးတော့ကြည့်တင်တာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုကိုဒီမှာချိန်ပေါ့နော် ဒါဆိုရှင်ဒီ shape dynamic ရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ shape မှာကျွန်တော်ဒီဒါကကျွန်တော် smoke ဆိုလို့ရှိရင် smoke တွေကတူညီတဲ့အနေအထားနဲ့သွားနေတာเนาะကျွန်တော် angle လေးတွေလွှဲလိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ angle adjuster မှာကျွန်တော်ဒီမှာ angle ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးတင်လိုက်တော့မှာเนาะဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါမှာ smoke ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတော့ဘဲနဲ့တဘာဝကြကြလေးဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုဒီ shape မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် size ကိုတစ်ဝက်လောက်ထားထားတယ်ကိုလိုသလောက်ပေါ့เนาะတစ်ဝက်လောက်ထားထားတယ်နောက်ပြီးတော့ smoke ကိုကျွန်တော်လိုသလိုလှည့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ angle မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တင်လာတာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ scattering မှာကျွန်တော်တို့ဒါကပြန့်ကျဲအောင်လောက်လိုက်တာเนาะဒါကကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မှဆိုရင်ဒါဒီ smoke တွေခုနလိုမဟုတ်တော့ပြပြန့်ကျဲကျဲလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် scattering နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ် breast တက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ spacing နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချိန်မိရတယ်เนาะ okay ဒီမှာ scattering မှာဆို breast ဆွဲလိုက်မှဆိုတအားကြီးပြန့်ကျဲနေပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ တိတ်ပြီးတော့မပြန့်ကျဲစေချင်ဘူးအဲကြောင့် brush တက်တယ်မှာကျွန်တော်ကဒီ spacing ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ brush တွေဒီတိတ်ပြီးတော့မပြန့်ကျဲတော့ဘူးเนาะ okay အဲ့ဒါခုန scattering မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန် short ဖို့လိုတယ်ပြီးရင် boost ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုတော်တော်လေးနီးစပ်နေပြီ okay ကျွန်တော်ဒီ spacing မှာနည်းနည်းလေးများနေတယ် spacing လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short မယ် okay ဒါဆိုဒီမှာမြင်နေရနော်တော်တော်လေးကွန်နေပြီဒါဆို spacing 30 okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲကြည့်မယ် okay တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုတော့ရနိုင်ပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ file လောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ် okay ပြီးရင် scattering မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ short ခြင်းတယ် okay ရပြီဒီမှာ count ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့များအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် count တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ smoke dot ကိုကျွန်တော်2မဟုတ်ရင်3လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မှာပေါ့နော် okay စမ်းဆွဲကြည့်မယ် okay ကွတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ transfer ပေါ့နော်ဒီအဓိကဒီ transfer မှာ smoke ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ transfer မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pan pressure ပေးထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်က pan ရှိမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီ effort ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝသုံးလို့ရမှာနော်ရင်း opacity ကို100ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုပို့ပြီးတော့ smoke နဲ့တူသွားမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုဒီ transfer တွေဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့က pan ကိုဖွဖွလေးပဲဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ opacity ပပလေးနဲ့သွားမယ်တကယ်လို့ pan ကိုကျွန်တော်ကဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ opacity များများနဲ့သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ transfer ရဲ့အလုံးလုံးပုံကသူဒီ brush တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို ဟို opacity လွှဲထားပေးတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pan မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် mouse နဲ့တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ကျွန်တော်ဆွဲပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pan pressure နေရာမှာဒီမှာ icon လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ်เนาะကျွန်တော် error ဆိုတဲ့ icon လေးတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဒါကကျွန်တော် pan pressure ပေးတာပြီးတော့ကျွန်တော် mount နဲ့ဆွဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ effect ကိုအပြည့်အဝတုံလို့မရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ mount နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲသွားတယ်သူကပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲသွားနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် pan နဲ့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုး တာသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပန်ကိုဖွဖွလေးပဲဆွဲမယ်ဆိုရင်သူဒီပပလေးပဲသွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပန်ကိုအဲကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင် opacity များများနဲ့သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့အဖိဖွလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ရွာပေးလို့ရတာပေါ့နော်ပန်တန်းကြတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ smoke brush ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေနေပြီနော်ဒီနေသားကိုကျွန်တော် delete ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားတော့မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် opacity နည်းနည်းကျွန်တော် short လိုက်မယ်60ပေါ့ okay အရောင်ကကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးတုံးလိုက်မယ် okay ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ spacing လေးတွေပါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပြီးလို့ရနေတယ်။โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ smoke brush ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့ရတာပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီ brush ကိုတိမ်နှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဒီ brush setting ရဲ့ဒီ menu icon ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ new brush preset ဆိုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပေးမှပဲဒီ setting တွေကအကုန်လုံးပြန်ဝင်မှာကျွန်တော်တို့ခုနတော့က normal အနေနဲ့မှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ smoke အနေနဲ့ဝင်နေမှာเนาะဟုတ်ပြီဒီ smoke ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ setting တွေအကုန်လုံးပြန်ပြောက်သွားမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ setting တွေအတိုင်းကို brush အနေနဲ့တင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ setting icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ new brush preset ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော်က smoke brush လို့နာမည်ပြန်ပေးလိုက်မယ်เนาะ setting ပါနော် okay ဒီဒါကိုကျွန်တော် smoke breath setting လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် control d ကျွန်တော် selection ဖြောက်လိုက်တော့မယ်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်အလွှာအတစ်တစ်ခုပြန်ခေါ်မှာပါနော်ဟုတ်ပြီဒီနေထားမှာဒါ smoke breath setting ဒါကယူယူ smoke ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ smoke ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ဒါကိုကျွန်တော် smoke ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ခုန setting နေမရှိတော့ဘူးနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ ဒီ smoke bread setting ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် new ခေါ်မယ်ဒီနေသားမှာကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ခုန effort တွေကျွန်တော်အပြေးဝပြန်ရမှာပေါ့နော်ဒီမျိုး bread ဆွဲတဲ့အခါမှာကိုလိုအပ်တဲ့အနေထားရအောင်တော့ကိုဒီမှာ spacing တို့ဒီ scattering တို့ဒီ shape dynamic တို့မှာကျွန်တော်တို့ setting လေးပြန်ချိန်ညှိတင်တာပေါ့နော်ဒီ side gesture မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ pan pressure နဲ့ထိန်ချုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ fade အနေနဲ့လည်းထိန်ချုပ်လို့ရတယ်တကယ်တကယ်လို့ဒါကိုကျွန်တော် fade လို့တုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် resist တစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်ခုန off တာတာနော် တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ fade အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်သူကတူတူလေးဖြစ်သွားမှာเนาะကျွန်တော် brush ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်မပါအောင်အနာလေးပဲပါအောင်เนาะ fade fade ဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုအဆင်ပြေတဲ့အနေထားလေးကိုရွေးသုံးပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမှဒါကျွန်တော်မောင်းနဲ့ဆွဲနေတာเนาะ okay တကယ်လို့ကိုကဒီမှာ frame view normal ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲသလားအပြည့်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် delete ဒါ smoke break ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတိဆောက်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ် ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလေးစမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဒီပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့မီးပွားလေးတွေနည်းနည်းထည့်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလှော်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတဲကိုထည့်မယ်ဒီပုံလေးနဲ့ထည့်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ screen လောက်လိုက်မှာပေါ့နော် ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါကို layer map အုပ်လိုက်မယ် order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer map အုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush brush ကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် sort round brush ကိုပဲတောင်းလိုက်တော့မယ် sort round brush ကိုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီဒီပုံရိပ်မှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော်ဒီ custom မိုင်းမရဘူးเนาะတကယ်လို့ကိုကအာဒီမျိုး spot လေးတွေကများနေတယ်ကိုက custom ပဲဆွဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brush တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရမှာပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို brush တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့ဆန်းကြည့်မယ် ဒါကိုကျွန်တော်ကဒါအစမ်းလောက်ပြတာနော်โอเคဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မှာโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတဲကနေပြီးတော့မီးပွားမီးပွားလေးတစ်ခုကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပါပေါ့နော်အော်ဝေးဒီနေသားမှာကျွန်တော်လာဆူတူပဲတုံလိုက်တော့မယ်လာဆူတူမှာဖယ်တာဒီ0ဖြစ်နေရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီတဲကမီးပွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲဒီနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ဒီနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်မယ်โอเคဒါကို control G ဆိုတော့ကျွန်တော်အလှပွားလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မီးပွားလေးတစ်ခုရလာပြီဟုတ်ပြီဒီနေသားကိုကျွန်တော်က အဲအောက်ကလှော်မျက်လုံးမှိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကို invest လုပ်လိုက်မယ် control i ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်အဖြူမဲပြောင်းလိုက်မယ် control shift u ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမဲရဲ့အဖြူရဲ့ပေါ့နော်အဖြူက breath setting မှာအယောင်မဝင်မဲ့နေရအမဲက breath ဆွဲတဲ့အခါမှာအယောင်ဝင်မဲ့နေရပေါ့နော် okay ဒီနာကိုကျွန်တော် level လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့တည်ကြသွားအောင်ကျွန်တော်အဖြူလေးတွေနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့တူပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါ ခုနမီးပွားပုံစံလေးအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ breath setting တစ်ခုတိဆောက်လို့ရမှာเนาะ okay ဒီနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ breath setting တစ်ခုတိဆောက်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ breath setting တိဆောက်တဲ့အခါမှာဒီတခြားပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာလို့မရအောင်เนาะဒီကို breath လုံးမဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုပဲရှိနေရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီနေထားမှာကျွန်တော်က editor ကိုတွားမယ်ပြီးရင် define breath preset ကိုကျွန်တော်ကလစ်လိုက်မယ် okay ဒါကကျွန်တော် fire လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brush လေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးတိုင်း brush လေးတစ်ခုရလာပြီ okay ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီမီးပွားပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်က brush setting မှာချိန်ညှိရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ brush setting ဘောက်ကိုခေါ်ရမယ် brush setting ဘောက်ကဒီမှာမပေါ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brush ကိုရွေးထားမယ်ဒီမှာ brush setting icon လေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် brush setting ဘောက်လေးကြာလာအောင်ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်လောက်ရမှာကဒီ basic ပတ်နယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ spacing လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခြားလာတင်တယ် okay နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ခြားလိုက်မယ် spacing လေးတွေကို okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ shape မှာကျွန်တော်ဒီ side gesture ဆိုတာ brush တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြီးအသေးမတူစေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်80လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ brush တွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရွယ်အစားမတူညီတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ angle မှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘွားတွေက အမျိုးမျိုးသွားနေမှာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ angle မှာကျွန်တော်ဒီ angle လေးတွေလိုက်ပြီးတော့လှည့်ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီ scattering မှာကျွန်တော်တို့ကဖွာရမှာပေါ့เนาะ scattering မှာကျွန်တော်တို့ဖွာလိုက်မယ်မိဘွားလေးဖြစ်အောင် okay ဒါဆိုသူဖွာသွားပြီ okay ဒီနေ့မှာကျွန်တော် boost ကိုကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ် boost ပါတာမအဆင်မပြေဘူး boost ကိုဖျောက်လိုက်တော့မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ spacing မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပြန့်ကျေအောင်လုပ်တာဖို့လိုတယ် โอเคပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနယူခဲ့တာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူခဲ့တာနော်ပုံမှန်ဆိုတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ယူခဲ့လို့ရှိရင်ပို့တော့တက်ရတဲ့ result ကိုကျွန်တော်တို့ရမှာနော်ဟုတ်ပြီဒါအဆင်မဲ့ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးကိုလုံးလို့ရှိရင်တော့ကိုတစ်ခုပဲယူပါနော်ဒါနှစ်ခုဆိုတော့ကြည့်ရတာနည်းနည်းတက်ပြီးတော့အဆင်မပြေနေဘူးနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ spacing မှာလည်းကျွန်တော်ချားလိုက်ပြီ shape dynamic မှာလည်းကျွန်တော် size ကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားလေးရအောင်ကျွန်တော်ချိန်ညှိတာပွားပြီဒီ scattering မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့လောက် ပြန့်ကျဲသားဘွားကြီးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ transfer လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတခုနဲ့တခုဒီ opacity မတူတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲတဲ့ brush တွေကတခုနဲ့တခု opacity မတူတော့ဘောနော် opacity နဲ့မှာကျွန်တော်အရောင်ကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးယူလိုက်မယ် okay ဒီမှာကုလို့တလို့လေးလိုက်ပြီးတော့ adjust ပြန်ချိန်ညှိလို့ရတာဗောနော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တခုပဲ ယူခဲ့တာကောင်းတယ်နှစ်ခုကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီမျိုးနှစ်ခုနှစ်ခုနှစ်ခုတွဲလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမှန်ဆိုရှင်ဒီ light လေးကိုတစ်ခုလောက်ပဲယူခဲ့တာကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုရမှာပေါ့နော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမီဘာပုံတွေလောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးမှာ အဲဒီပုံလေးမှာကျွန်တော် hair brush လေးတစ်ခုတိစောက်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့နှာခမ်းမွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ refill ဖြည့်မှာပေါ့နော်သူ့မှာဆိုတိတ်ပြီးတော့မညီမညာလေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တက်ရက်ရက်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ညှိပေးမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့နှာခမ်းမွေအရွယ်အစားအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ brush တစ်ခုဖန်တီးပေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် brush ကိုယူထားမယ်ပြီးရင် right click ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဒီ right click မှာကျွန်တော်တို့ ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီ general brush တဲမှာဆိုလို့ရှိရင် sort round ရှိတယ် hash round ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော် hash round pressure size ဆိုတာကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါဒီ hair brush ဖြစ်နေပြီเนาะ hair brush ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် pressure သုံးမှပဲရတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ hash round pressure ကိုယူလိုက်မယ်ဒါက pressure မပါဘူးဒါက pressure ပါတာပေါ့เนาะဒီ pressure ပါတဲ့ဒီ hash round brush ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့နှက်ခမ်းမွေးအရွယ်အစားအတိုင်းကိုကျွန်တော် brush လေးတစ်ခုဆွဲမှာပေါ့เนาะ okay ဒီအနေထားမှာ opacity 100 flow 100ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်အယောင်ကကျွန်တော်အမဲရောင်လေးထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှကမ်းမွေးအတိုင်းကိုကျွန်တော် brush တစ်ခုရယူပါတော့အဲကျွန်တော်တကယ်လို့ဒီမောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ hash ဒီ hash round pressure ယူတာပြင်မဲ့လဲကျွန်တော် mount နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး reset ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ तू pressure mount မှာ pressure မပါဝင်တဲ့အတွက်ဒီ hash round နဲ့ဆွဲသလိုပဲဖြစ်သွားမှာเนาะဒီမျိုးအဖျောက်လေးပဲဖြစ်သွားမှာเนาะဒီစပင်နဲ့မတူနေဘူးပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါအဖျောက်လေးပဲဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာเนาะဒါဒီအရွယ်စားတိုင်းကိုကျွန်တော် brush တစ်ခုတိဆောက်မှာပေါ့เนาะ okay ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထထလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် control j control j okay ဒါဆိုထထလေးဖြစ်သွားပြီနော် okay ပြီးတော့မှဒီ layer 3ခုကိုကျွန်တော် control e ပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်က background အလှော်ကျွန်တော်မျက်စိမှိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော် brush အနေနဲ့တိဆောက်မယ်ကျွန်တော် editor သွားမယ်အဲ define brush preset မပေးဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံ site ကတအားကြီးနေတဲ့ခါမှာ define brush preset ကိုသူမပေးဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ marquee tool လေးနဲ့ ဒီ rectangular မှာကူတူလေးနဲ့ကုလိုချင်တဲ့အရွယ်စားလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် edit တဲ့ကိုသွားမယ် define breadth preset ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection မရှိတဲ့အတွက်သူကဒီတပုံလုံးမှရှိတဲ့ pixel တွေကိုသူကတွက်ချက်ပြီးတော့သူက breast တိဆောက်ပေးရမှာပေါ့နော် pixel တွေများတော့တဲ့အတွက်သူ breast အနေနဲ့မတတ်မှတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ pixel လောက်လေးကိုပဲ select မှတ်ပြီးတော့ define breast preset ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒါမှခုန hair brush လေးတစ်ခုရလာမယ်ဒါကိုကျွန်တော် okay လို့ click လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဒီမှာ selection ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် control d ပြီးရင်ကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက် channel เนาะဒီအနေထားမှန်တယ်ဒီဘက် channel ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေထားမမှန်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဘက် channel လေးကနေအရင်စဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ brush setting မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးဒီ brush shape မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ flip လောက်တာပေးရမှာပေါ့เนาะ flip edge ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ရောက်ပါမယ်ဒါ flip edge မဟုတ်ရင်ဒီဘက်ဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော် flip okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ normal ပဲဖြစ်နေမှာကျွန်တော် spacing နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီနှစ်ခမ်းမွေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီအရွယ်အစားမတူညီဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ shape dynamic မှာကျွန်တော် size တွေကိုကျွန်တော်လိုအပ်သလောက်လေးပြန်တော့ချိန်ညှိမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှကမ်းမွေးတွေက အဲ direction လည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာ direction တွေတူနေတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ angle ကိုနည်းနည်းလေးလှည့်ဖို့လိုတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွဲလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု angle မတူတော့ဆွဲလာမှဆိုရင်ဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီဘူးဒါပို့ပြီးတော့နီးစပ်တဲ့ result ကိုကျွန်တော်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးများသွားတယ်နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့မယ် okay ဒါလောက်အနေထားဆိုအဆင်ပြေပြီ shit okay ဒါလောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ် ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ scattering မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန့်ကျဲထားရမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန့်ကျဲထားမယ်နောက်ပြီးတော့ spacing ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကြောက်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုတော်တော်လေးနီးစပ်နေတဲ့အနေထားမှရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ angle ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး light လှည့်ပြီးတော့ချိန်လို့ရနေတယ်နော် okay ဒါဆိုပို့ပြီးတော့တဘာဝကြရမှာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ transfer လေးပါထည့်လိုက်မယ်နှာခမ်းမွေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက transfer လေးတွေဖြစ်နေမှာပေါ့နော် opacity အပြောင်းလဲလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay ဒီနေထားဆိုလို့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေး okay နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေထားလေးမှာကျွန်တော် opacity ကိုနည်းနည်းလေးလောက် adjust โอเคပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒီသူ့နှက်ခမ်းမွေးမှာပါဝင်တဲ့အယောင်တစ်ယောင်ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးအယောင်အရင်ကိုကျွန်တော်အရင်ရွေးမယ်ဒီအညူယောင်လေးပေါ့နော်โอเคဒီယောင်လေး ဒီနေသားမှာ opacity 100 flow 100ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲသွားမယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင် तू อ่ะโอเค तू ပြီးလို့ရှိရင်သူ့နှက်ခံမွေးတွေမှာဒီအဖြူလေးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုလေးတွေလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်ပေးတင်တယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော် new layer ခေါ်လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနတ်မှောင်နဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုထပ်ယူမယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တဘာဝကြတဲ့ဒီမုတ်စိတ်အနေထားလေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက် channel လေးလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ကျင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘက် channel ဖြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီနှက်ခမ်းမွေးလေးတွေကဗျောင်းမြန်ကြီးဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ basic test တဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ flick ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်တာပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ရမယ်ပြီးတော့မှ direction တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုသလို adjust ပြန်လုပ်မယ် okay direction မှာနည်းနည်းလေးတော့စောင်းလာတင်တယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအတုံး ဒီလိမ္မော်ရအောင်လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်လိမ္မော်ရအောင်အရင်လေးပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအဖြူရောင်လေးလိုအပ်တယ်အဖြူရောင်လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်သူ့အတွက် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေ before ဒါတွေ after ပေါ့နော်ဒီ mosaic brush လေးကိုကျွန်တော်တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ setting လေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ new brush preset ဆိုတော့ကျွန်တော် click လိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ hair တို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ setting တွေကိုလာပြီးတော့ချိန်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hair ဆိုတဲ့ brush ကိုယူလိုက်တာ ਨੇ တခါတည်းဒီ setting တွေဝင်ပြီးတာပဲပေါ့နော် ကျွန်တော်အခုလောက်တာတဲ့ brush တွေကိုဟိုတိန်းနှားချင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ window ကျသွားတာတို့ photoshop ပြတ်သွားတာဆိုရင်ဒီ brush setting တွေပါအကုန်လုံးပြတ်သွားမှာเนาะကျွန်တော်ကဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ data အနေနဲ့တင်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ brush ကိုရွေးမယ် right click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brush box လေးကျလာမှာပေါ့เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ hair လေးကိုရွေးလိုက်မှာပေါ့เนาะဒီ brush ကိုကျွန်တော်က export ထုတ်ကျင်တာပေါ့เนาะဒါ hair လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ခုနက smoke brush setting ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် brush တစ်ခုထုတ်မှာပေါ့เนาะ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ setting ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ export/brush ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်တနေရာရမှာတင်လိုက်မယ် desktop တွေကနေပြီးတော့ဒီခုန Flutter ထဲမှာပဲတင်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်စီလိုက်တော့မှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုန file ထဲမှာ ဒီမှာ brush လေးတစ်ခုရလာပြီကျွန်တော်တို့ဒီ window ကျသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် photoshop ပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ file လေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ချိန်ညှိထားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အစမ်းလေးထည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဒီ smoke ရဲ့ဒီ hair ရဲ့ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော် delete ပေါ့နော် okay ဒါဆိုခုန setting တွေမရှိတော့ဘူးဒါကဒီ brush setting မှာပါတဲ့ normal brush ကြီးเนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော် ခုန brush လေးကိုထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ create brush မှာဒီ file လေးကိုကျွန်တော် Photoshop ရဲ့ layer box လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းရရတယ်ထည့်လိုက်ပါဘောနော် Photoshop ရဲ့ layer box တဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင် right click ကျွန်တော်နှိုက်မယ်ဟိုဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် folder လေးနဲ့ဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာ smoke ရဲ့ hair ရဲ့ရှိတယ်ဒါဆို smoke ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုန brush setting အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော် ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ hair brush လေးတစ်ခုလုပ်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကိုယူတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒီ hash round brush ကိုပဲယူလိုက်မယ်เนาะ hash round brush ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအရွယ်အစားတိတိလေးတွေပေါ့ okay sorry ဒီမှာ opacity တရား flow တရားဖြစ်ရမယ် blend မှုမှာ normal ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအမဲရောင်ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အလှော်တလှော်ခေါ်ထားမယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကလစ်မယ် okay ပြီးရင်ဒီ brush size ကိုနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဒါကိုမှန်ပြီးတော့ဒီမျိုးအဆက်အဆက်လေးတွေအရွယ်စားမတူညီတဲ့အဆက်အဆက်လေးတွေဆွဲလိုက်ပါတော့နော်ပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော်က brush လုပ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ဒီအလှော်ကိုပဲဖွင့်လာမယ် channel အလှော်တွေအကုန်လုံးမျက်စိမှိတ်လာတယ်ပြီးရင်ဒီ rectangular marquee tool လေးနဲ့ဒီ area ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ edit တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာ define brush preset ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်က hair brush လို့ပေးလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆို hair brush တွေရလာပြီကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ဟိုဒီလှော်လေးဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော် ဒီ hair brush တို့ကနာဒီဒီ mosaic brush တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပန့်ကိုတုံးမှပဲအဆင်ပြေမှာပါနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ်ဒါဒီ spacing လေးတွေခြားနေတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် spacing ကို file out ပဲထားမယ်โอเคဒါဆိုအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရွယ်အစားတစ်ခုတည်းအနေနဲ့သွားနေတာနော် brush ရဲ့အရွယ်အစားတစ်ခုတည်းအနေနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖိဆွဲတဲ့နေရာက normal အတိုင်းတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွားပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာ site တီးသွားတာလေးကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ shape နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ pan pressure ကိုသုံးတင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် pan သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အချွန်ချွန်လေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဒီမှာ minimum diameter ကိုကျွန်တော်တို့လူသလောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးလို့ရတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖိဆွဲတဲ့နေရာဒီကြီးပြီးတော့ဒီမျိုးကျွန်တော် short ပြီးတော့ဆွဲတဲ့နေရာကတိတိလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ အဲဒီ transfer လေးထည့်လိုက်မယ် transfer မှာ pan pressure ပဲထည့်မယ်သူဒီ opacity 0နဲ့တွားရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလယ်မှာအဆက်အဆက်လေးတွေဖြစ်နေမှာနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်က opacity 0ပေါ့ okay အဲ့ဒီမှာကုလိုတဲ့ဒီမှာ adjust လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရနေတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hair brush လေးတစ်ခုရအောင်ပေါ့နော် ဒါတော့ဒီ digital drawing တွေဆွဲတဲ့အခါမှာပဲအသုံးလုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့တိတ်ပြီးတော့ hair brush ကကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့လည်းအသုံးမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပုံတွေ cut out လုပ်တဲ့အခါမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီအနာဆုံးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ recover ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာပဲသုံးတာများတာပေါ့နော် okay okay ဒီနားမှာ highlight လေးရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် flow ကိုကျွန်တော်20လောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်ပပလေးပေါ့ okay okay ဒါကတော့ hair brush တိဆောက်တဲ့နည်းပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်ထပ် brush တစ်ခုတိဆောက်ကြည့်မယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ် no ဒါကိုပိတ်လိုက်တော့မယ် okay ကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်မိုးရွာနေတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှာပေါ့နော်ဒီ internet မှာ rain over လေးဆိုကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတော့ ဒီမှာ screen move နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့သုံးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ brush တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ rain effect ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် rain effect လေးတစ်ခုလုပ်မယ်ကျွန်တော် new layer လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ rectangular marquee 2ကိုရွေးမယ်โอเคဒီအနေထားလေးကိုကျွန်တော်အမဲရောင်လေးဖြည့်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော် new layer လေးခေါ်တာရယ်နော် ဒီ new layer တွေကိုကျွန်တော်အမဲရောင်ဖြည့်လိုက်မယ် control D ကျွန်တော် selection ဖြောက်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်တခုရလာပြီဒီအနေထားလေးကိုပဲကျွန်တော်က brush တိဆောက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနေထားလေးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ edit define brush preset ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် rain လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ရပြီဒါဆို control D selection ဖြောက်လိုက်တော့မယ်ခုနတိဆောက်တဲ့အလှော်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် ပြီးရင် new layer လေးခေါ်မယ်ဒီအတွက်ကိုဒါဆိုရင် normal ဖြစ်နေမယ် okay ကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ spacing လေးတွေခြားမယ် okay ဒါဆို spacing လေးတွေခြားသွားပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော် angle လေးကိုနည်းနည်းလေးလှည့်ထားခြင်းနဲ့ okay ဒါဆိုရင်ဒီ spacing ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ breast ကိစ္စမှာဆိုရင်ဒါလောက်လောက်နေတာအဆင်ပြေပြီပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ shape တွေကိုကျွန်တော်သွားမယ် size တွေကိုကျွန်တော်တို့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မကျွန်တော် size ကိုအကုန်ပဲထားလိုက်တော့မယ်နော် okay ဒါလောက်လောက်ရတယ်ပြီးရင်ဒီ scattering ကိုကျွန်တော်သွားမယ် scattering မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန့်ကျဲလိုက်မယ်ပြီးရင် boost ပေါ့နော် okay နောက်ကောက်ကောက်ကနည်းလေးပူတော့များလာတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကောက်အောင်တော့မထည့်တော့ဘူး spacing မှာလည်းကောက်သွားပြီเนาะ okay okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ transfer ကိုကျွန်တော်ယူမယ် transfer မှာဒီမွေးဇက်လေးဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီ transfer ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးလိုချင်တာပါနော် okay โอเคဒါဆိုကျွန်တော်မူရေးဇက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖန်တီးလို့ရမှာပေါ့နော် ဒီမှာကျွန်တော်တကြည့်မယ်ဆိုရင် spacing လည်းကျွန်တော်တို့အကုန်တင်ထားပါပြီနောက်ပြီးတော့ shape နေရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီ size မှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံး change ထားတယ် diameter change ကြည့်မယ် diameter ကျွန်တော် change လို့မရ size မှာဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံး change ထားတယ်နောက်ဒီ transfer မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ opacity ကိုတရားပေးတာเนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီပါတဲ့ဟာတွေကပါမယ်ထူတဲ့ဟာတွေကထူပါမှာเนาะ opacity အပြောင်းလဲရှိမှာပါเนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ plus ဆွဲကြည့်မယ်ဒီ brush နဲ့ကြတော့ကိုလူတဲ့နေရာလေးတွေကိုကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုတာတာပေါ့ okay သူ့ကိုကျွန်တော် opacity နဲ့အနှဲငယ် short နိုင်တာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော် control J လေးရပွားလိုက်မယ် control T ကျွန်တော်အကြီးသေးလောက်မယ် okay အနာခေါ်လိုက်မယ်ဒါဒီ foreground အတွက်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် fader တဲကနေပြီးတော့ blur gaussian blur ပေါ့ okay ဒါလောက်လောက်လေးထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီအောက်ကအလှော်ကိုကျွန်တော် opacity တွေပြန်လည်ပြီးတော့ချိန်ညှိလိုက်ပါတော့ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ ठी မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ move ပွဲလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် brush ကိုယူမယ် okay ဒီ brush setting မှာဆိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ချိန်ကြီးတင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ scatter ကအဲ့လောက်ထိပြန့်ကျယ်ဖို့မလိုဘူး okay control z โอเคဒီမျိုးတသေးလေးတွေပေါ့နော် sketch ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ကျဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲအဓိကကဒီ shape မှာပေါ့နော်ထီးုပ်ထိပြီးတော့မူပွားလေးတွေကဆင်ထွက်ကုန်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီ angle ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်တာတင်တာနော် angle တွေကမတူတော့ဘူးနော်မူရည်ဇက်တွေကဆင်ထွက်နေမှာအတွက် okay okay အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တင်တယ်ပြီးရင်ဒီဒါဆိုရှင်ပြန်ကျဲတာနည်းနည်းလေးများနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က ဒီ scattering မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တိန်းနေတယ် push မထည့်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တိန်းလိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် assign လေးဆွဲကြည့်မယ် okay ဒါလောက်လောက် good တယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် brush တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့အသုံးပြုတင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးရှိသွားတာနော် okay ဒါကျွန်တော် assign လုပ်ပြတာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင် ठी မှာ move ွားလေးတွေဆင်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ opacity လေးပါလေးနည်းနည်းစော့မယ်ပြီးရင် motion blur လေးပါလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော် motion blur โอเค motion blur ကိုကျွန်တော် file လောက်ထည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် ठी မှာမူးမူးရဇက်လေးတွေစင်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ color ကိုနည်းနည်းလေးမှုပြောင်းတင်တယ် color လွတ်အပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အယောင်လေးပါလေးနည်းနည်း light ချိန်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ result ကောင်းတဲ့ပုံလေးရမှာပေါ့နော် okay โอเคဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့အနေအထားလေးကျွန်တော်တို့ရအောင်ပါเนาะโอเคအဓိကကကျွန်တော်တို့ brush တိဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scattering နဲ့ဒီ brush တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ spacing ပေါ့เนาะ spacing နဲ့ဒီ scattering နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ shape မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအရွယ်အစားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ angle ဆိုတာကသူဒီ angle တစ်ခုတည်းကိုသွားနေတာเนาะကျွန်တော် brush ကို ရွေးချယ်ထားတဲ့ angle တစ်ခုတည်းကိုသွားနေတာကျွန်တော်ဒီ angle ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် angle တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ site မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရွယ်အစားပြောင်းလဲမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ pan pressure တို့ fade တို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးလို့ရတယ် fade တွေလည်းတုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် pan pressure ကိုလည်းတုံးပြီးလို့ရမယ်ဒီ pan pressure တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ pan tablet ရှိမှပဲတုံးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ဒီ scattering မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန့်ကျဲတာပေါ့နော်ပြန့်ကျဲတာမှာကျွန်တော်တို့ကအရေအတွက်ဆက်စိတ်လေးလိုချင်တဲ့အခါမှာဒီ count ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တာပေးတင်တယ်ဒါဆိုရှင်အရေအတွက်ပို့ပြီးတော့များလာမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ boost ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရနေတာပေါ့နော်အဓိကအသုံးများတော့ဒီ brush setting မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brush state ရယ် shape ရယ်ဒီ scattering ရယ် transfer ရယ်ပေါ့နော်ဒီ transfer ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တခုဆွဲတဲ့အခါမှာ opacity အပြောင်းလဲဖြစ်တာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ ကျွန်တော်ဒါကိုပိတ်ထားလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ pan pressure နဲ့အဖိအဖော့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် pan ကိုဖိပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် opacity များများသွားမယ် pan ကိုဖွာပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် opacity နည်းနည်းလေးပဲသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် internet ကနေရှာထားတဲ့ brush တွေကိုကျွန်တော် download link လေးပြန်ထည့်ထားပေးပါတယ်အဲ့ထဲမှာလည်း browser လို့လေ့လာလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ brush တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒါတွေပိတ်လိုက်မယ်နော် okay ဒါကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်ပဲထားလိုက်တော့မယ် new layer ခေါ်လိုက်မယ် brush brush ကိုရွေးမယ်ဒီမှာအမဲရအောင်ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ brush တွေကိုကျွန်တော် link ပြန်ထည့်ထားပြီမယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် brush တွေအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะဒါကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီက brush တွေကိုယူပြီးတော့လီးလာလို့လည်းရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါချင်းပေါ့เนาะဒါဒါလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရှင်ဒီတန်ဂျူ brush ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ brush setting မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတုံးထားတာတွေ spacing ကိုသူ200လောက်ထားထားတယ်ဒီမှာ flat တွေပါတယ်သူဘာမှမကစားတာဘူးဒီ shape မှာဆိုလို့ရှိရင်သူစရတော့ဒီမှာ0ပဲထားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူ pan pressure နဲ့သူအသုံးပြုတာတာပေါ့နော်ဒါက pan ရှိမှပဲတုံလို့ရမယ့်သဘောပေါ့နော်โอเคဒီအနေထားမှာကျွန်တော် pan ကိုဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဖွာပြီးတော့ဆွဲပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆန်းကြည့်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရှင်ချွန်ချွန်လေးတွားပါမယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဖွာဖွာလေးဆွဲပြီးတော့ဒီအရှိရောက်မှာဒီနားမှာကျွန်တော်ဖွာဖွာလေးဆွဲပါမယ်ဒီနားရောက်မှာကျွန်တော် ဖိဆွဲလာမယ်ဒါဆိုရင်တန်ကြိုးလေးတွေဒီကနေတည်ပြီးတော့ဒီမှာကြီးသွားပါတော့ဒါကပန် pressure နဲ့သူထိန်းချုပ်လာတာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ direction နဲ့သွားနေတာနော်ကျွန်တော်ရွှေ့တဲ့အတိုင်းသူက direction လိုက်နေတာနော်အဲ့ဒါကဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ angle နေရာမှာပေါ့နော် angle နေရာမှာသူက direction ကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အတိုင်းကိုသူက direction လိုက်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အတိုင်းသူက direction လိုက်လာတာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ direction ကိုမပေးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အတိုင်းကို direction လိုက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လီးလာရမှာကဒီမှာ तू အမှတ်ပေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီအမှတ်ပေးထားတဲ့ဘောက်မှာ तू ဘယ်လိုမျိုးချိန်ညှိတာလဲဒီ control မှာဆို pan pressure ထည့်ထားတယ်ဒီမှာဆို direction ထည့်ထားတယ်เนาะကျန်တဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံး0မှကြီးပဲပေါ့နော် okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုလေးစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော် press ကိုစမ်းတဲ့အခါမှာဒီ pan နဲ့စမ်းတာပို့ပြီးတော့ ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပန်နဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့အပြေဝစမ်းတက်လို့ရအောင်ပေါ့တကယ်လို့ပန်မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ brush တွေကဆွဲရတာအကျုံးမဝင်နေဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော် default လေးနဲ့ဆန်ကြည့်မယ် default ငွေလေးပေါ့နော် brush size လေးနဲ့ကြည့်လိုက်โอเคဒါဆိုဒါ4 brush ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူကဒီမှာပါထည့်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ ရှိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရွယ်စားလေးကို pan pressure နဲ့သူထိန်ချုပ်တာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ transformer ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက pan pressure နဲ့ထိန်ချုပ်တာတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် pan ကိုဖွဖွလေးပဲဆွဲမယ်ဆိုရင် opacity ပပပဲသွားမယ်ဒီ pan ကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုရင် opacity များများသွားမှာပေါ့နော် okay ဒီ brush တွေကိုလည်းကျွန်တော် download link လေးထည့်ထားပေးတာเนาะအဲ့ဒီ brush လေးတွေရွေးပြီးတော့ဒီသူ brush ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးလာလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဒီဆောက်တက်အောင်လေ့ကျင့်တင်တာပေါ့เนาะ okay အားလုံးပဲမရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ message ပေါ်မှာပြန်မိတာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်